Llegamos al gran momento, al gran juego. Esto es el Gran Combo. Sí, señor, llegamos al Gran Combo. Venga, Marcelita. Ella es lo rezar, ella se coge las manos, se hace así. ¿Ansiosísimo? Demasiado. Pero tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver ya mismo cuál es el combo de y Fernández que hay detrás de esa puerta. Una alcoba nuevecita con cama doble, colchón, mesas de noche en madera color marrón oscuro, manitas doradas y patas de madera, coquetero de seis o con espejo, televisor LCD de 40 pulgadas, mesa para el televisor y lámpara de tela roja para darle un toque romántico a la habitación. ¿Viste? es la descripción Espectacular ese cuarto. Pero por supuesto. Marcela, yo le voy a pedir a usted un favor. Usted me va a decir sí o no. Pero, todas veces sí. Ah, todas veces sí, entonces perdí. Sí, agrandemos el combo. Y agrandamos el combo. Un viaje a Cartagena para cuatro personas con Hotel Aeropuerto Hotel, alojamiento cuatro días y tres noches y tarjeta de asistencia médica. Para cuatro personas, ¿sabes qué? Es un buen viaje para el club de la divorciada, ¿no? Ya lo sí. Ay, Dios mío, yo no quisiera saber cómo es un viaje el club de las divorciadas, ¿cierto? Marcelita, ¿sí o no? Sí. <laughs> ¿Betty? Sí. Sí, señora, ganemos el campo. ¡Un ¡Qué vino ¡Que un carro! ¡Un carrazo! ¿Cómo se dice? ¡Un carrazo! ¡Único cómo se dice! ¡Un reloj seco y modelo 2012! Es más fácil vivir cualquier aventura gracias a su dirección hidráulica, su sistema de frenos ABS, doble airbag, y sus increíbles 52 kilómetros por galón de consumo de combustible. Tomarse el día ahora es más fácil con Renault En El Gran Combo, tú me debes dar el precio total de todos los precios que viste, la sumatoria. Yo sé que es más fácil, Marcela. Entonces, te voy a dar una ayuda de 250 mil hasta un millón de pesos. Estas cifras para ti son son un margen de error. Entonces vamos a empezar por escoger el rango, ¿listo? a mover nuestras siglas en la pantalla digital. Marcela, cuando tú creas conveniente, tú vas a presionar este botón duro. Y vamos a tratar de coger el rango más alto porque el la ayuda más grande. ¿De acuerdo? Público hacemos una muestra. Cuando quiera, Marcela, tú gritas dices ¡Ya! ¡Ya! 230 mil pesos. Muy bajito. Entonces, no te puedes pasar del precio real, puedes estar por debajo. Y si la diferencia entre tu precio y el precio real es de 250 mil, de menos 250 mil, lo llevas. Porque ese es tu rango, ¿listo? Y está lo puedes hacerla. ¿Qué dice el público? ¿Cuánto vale Gran Combo? Si Marcela le da el precio, está por debajo del precio real y la diferencia entre el precio de Marcel y el precio real del gran combo está entre 250 mil pesos Si la diferencia es mayor a 250 mil pesos, a ver, Marcelita, te recuerdo que no lo puedes decir una vez. ¿Estás segura? ¿Ya tus socios te dijeron? Vamos a hacerla. a la una de las 2 a las 3. 42 millones de pesos. Más dice que el precio del gran combo de hoy es de 42 millones de pesos. Lo vemos en nuestra pantalla. Más tiene un rango de 250 mil pesos. Yo aquí en mi bolsillo mágico tengo el precio correcto. Si Marcela se pasa el precio real, que yo voy a leer a continuación, por un peso, fíjate. Pero de la felicidad. El precio correcto de mi es. 40 millones 697 mil pesos La diferencia es muy grande, Marcelita. Pero Marcela, fuiste una gran constante No hiciste sufrir, no hiciste gozar. Señoras y señores, esto es el precio correcto hoy estuvo la delegada de la Secretaría de Gobierno, Lidia Esperanza Álvarez, muy pendiente de que todos los premios y de que todos los juegos se entregarán bajo la ley a nuestros concursantes. Señores, Bernie, Vanessa, Telly, y quien les habla, Iván Dalí, nos despedimos de este programa donde ustedes compran y nosotros pagamos.